Ebana, Frank Lampard amedai kuwa kurudi kwake kwa mara nyingine kwenye klabu ya Chelsea ni kuheshimiwa na mmiliki wa klabu hiyo Todd Boehly, ingawa hana uhakika kama James Corden, rafiki wa karibu wa Boehly, kama alishinikiza, alishinikiza yeye kupewa kazi hiyo. Gwiji huyo wa The Blues ameajiliwa kama kocha wa muda hadi mwishoni mwa msimu huu kufuatiwa Graham Potter kutimuliwa. Boheri anatafuta kocha mwingine wa kudumu na wakati akifanya hivyo, ripoti zinadai mchezaji huyo wa Kiingereza ambaye ni rafiki wa karibu sana wa Boheri alipendekeza ampe Lampard jukumu hilo hadi mwishoni mwa msimu huu. Lampard mwenye umri wa miaka 44 aliteuliwa siku nne baada ya Potter akutimuliwa ikiwa ni msimu wa kwanza wa Chelsea chini ya umiliki wa Marekani huyo ukiendelea. Lampard hadi sasa ameisimamia Chelsea mechi mbili na zote amepigwa. Ya kwanza ilikuwa ya Premier League dhidi ya Wolves na juzi ni ya UEFA ambapo alipigwa kipigo cha bao mbili kwa sifuri dhidi ya Real Madrid. Maoni yako ni yapi juu ya taarifa hii? Share nasi kwenye upande wa comment hapa. Mimi naitwa Deus Von Bismarck.